Hammaga salom, men Umid, matematika asoslari nomer 15 da yana ko'rishib turibmiz. Mavzumiz har galgidek ildiz va bu eng oxirgi video, ya'ni 5-chi oxirgi video dars deylikda. Demak, darsimizni boshladik. Oxirgisida eng yaxshi narsalar o'rgatiladi, eslangdan chiqarmanglar oxirgi videoda. Ya'ni bu ko'rinishdagi misollarni ildizdan qanday chiqaramiz, ya'ni qanday yechamiz. Men sizlarga formula ko'rsatganman. Bu formula demak formulani diqqat bilan qaraysizlar agar tushunsalaring yaxshi lekin tushunmasliklaring ham mumkin chunki buni bu tarz misollarda ada aga qo'yib ishlash usuli ham bor lekin men boshqacha usulni ko'rsataman sizlarga hozir va <clears throat> formuladan tushunish biroz qiyinroq lekin misollar yordamida tushunasizlar demak bu tarz misollarda amiz m plus n shaklida s simiz esa m ko'paytirilgan s shaklida bo'lishi kerak ekan lekin bu yer ikkiga olib kelib olishimiz kerak ya'ni e, bni o'rnida ikki bo'lishi kerak nima bo'lishidan qat'iy nazar ikki shakliga keltirib olishimiz kerak ekan demak misollar yordamida ko'rsataman buni ham eslangdan chiqarmanglar m n dan katta bo'lishi sharti bilan demak teng deymiz ikkimiz bor buni biz nima qilishimiz kerak ya'ni 3 7 ko'paygan 3 shakli qilsak 21 bo'lar 7 ga 3 ni qo'shsak 10 bo'lar ya'ni bu shaklda demoqchiman formula bo'yicha endi bu qanday chiqar ildiz osti 7 plus ildiz osti 3 shaklda chiqadi. ya'ni shunchalik oson ya'ni buni mantig'ini endi men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lsam buni kvadratini bu shakl bula. ya'ni bu bu misolni kvadrati shu shaklda bo'ladi ya'ni ildiz ostida ochsak agar mana shu misolda agar ochsak ya'ni bizlarga ildiz osti 10 plus 2 ni 21-chi ildiz osti 21 dan shu javob chiqadi ya'ni bu kvadratlar qisqarib bizlarga bu shaklni beradi ya'ni misolda yetishlangan e, bu a nı o'rnidagi Plus bo'lishi kerak s esa ikkinchi ikkinchi ildiz ostidagi narsa ko'paytmasi bunga teng bo'lishi buni qo'shilishiga teng bo'lishi kerak ya'ni ikkinchi misolga qaraymiz birdan demak buni besh qo'shilgan uch desak bu xuddi shunday besh ko'paytirilgan uchga teng bo'ladi ya'ni to'g'rimi demak ildiz osti besh ko'paygan ildiz osti uch shaklida bo'lar ekan javob e, plyus bu yerda minus bor shunga ham diqqatlang diqqat bilan qaraslang bu yerda plyus minus Ya'ni shunisiga qaraysizlar. Ilzosi 5 minus ilzosi 3 shakliga kelar ekan. Ya'ni uchinchisi. Agar 2 bo'lmagan hollarda nima qilishimiz kerak? 2 ga qanday keltirib olamiz? Ya'ni buni ilzosi 9 plus 2 ko'paytirilgan 2 ilzosi 5 desak bo'ladi buni? Bo'ladi. Endi bu 2 ni ichkariga kirgizishimiz kerak. Qanday? Ichkariga kirgizganimizda ilzosi 9 plus 2 5 ko'paytirilgan 4 turchakligiga kelamiz. Demak, xuddi shunday 5 ni 4 ga ko'paytirsang, bu yerga ham 5 ni 4 ga qo'shsang 9 bo'ladi. Endi shu shakl to'rilgan uchun ildiz osti 5 qo'shilgan, qo'shilganimiz bor. Ildiz osti 4 nima edi? Ik buni 2 deb yozsak ham bo'ladi. Ya'ni javobimiz ildiz osti 5 dan +2 shakliga keladi. Misollar shunday ichiladi. Endi ikki bo'lmagan hollarda ikkini qanday olib kelamiz mana yerda ikki yo'q bizlarda misolni qanday yechamiz misolga diqqat bilan qaranglar demak ildiz osti deymiz islangda bo'lsa agar bir taqsim ikki mana masalan olaylik har ikki tarafni ham ikkiga ko'paytirsak bo'ladi ya'ni natija o'zgarmaydi ikkiga ko'paytirganimizda bu nima bo'ladi ikki taqsim to'rtni beradi bizlarga xuddi shunday bu yerda ham ikkilab olishimiz kerak ya'ni ikki ko'paytirilgan yetti minus 2 ko'paytirilgan ildiz osti 13. Pastimizda bir bor edi. Buni ham xuddi shunday nechaga ko'paytiramiz? 2 ga ko'paytiramiz, ya'ni buni endi minus xuddi shu buni ham shunday qilamiz. 14 deb birdan yozaman. 7 ko'paytirilgan 2 chunki 14 plus 2 ni ildiz osti 13 shaklida bo'ldi. 2. Endi buni ayri-ayri yozsak ham bo'ladi. O'tgan darsimizdan bilamiz bizlar, chunki ildiz 14 minus 2 ildiz 13 taqsim ildiz 2 minus e, ildiz 14 plus 2 ildiz 13 taqsim ildiz 2 shakliga keldi endi bizlar hozir o'rgangan misolimizga keldi bu, bu taraf ya'ni 13 ni bizlar nima qilamiz 13 13 ko'paygan 1 desak, keyin bu 13 plus 1 bo'la. Ya'ni e, yuqorisi bizlarga nimani beradi? E, yuqorisi bizlarga voy. Ildizosti 13 plus ildizosti 1 deb beradi. Plus emas, bu minus edi, birinchi misolimiz. Keyin ma demak, endi minus. Bu minusimizni eslangdan chiqarmanglar. Э, ildiz osti 13 bu plus bilan minus ham minus bo'lib ketadi ildiz osti bir shakliga keladi mahrajimizda nima bor edi ildiz osti 2 bor edi ya'ni endi bu ildiz osti 13 bilan bu 3 ketdi minus 1 bilan minus 1 minus 2 ni berdi bu shaklga keldi menimcha tushunyapsizlar degan umiddaman endi mahrajni irratsionallikdan qutqarishimiz kerak edi eslangda bo'lsa buni ildiz osti 2 ga ko'paytiramiz ya'ni ko'paytirganimizda 2 ildiz osti 2 taqsim 2 bo'ladi. Bu ikkilar qisqarib, bizlarga faqat ildiz osti 2 javobi keladi. Va videomiz tugadi. Darsimiz ham tugadi. Ildiz mavzusini ham polni tugatdik deb xayrlashib qolamiz. Keyingi videogacha.